hello and welcome welcome friends यहां पर देखना है कि हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल कैसे ट्रांसफर करें तो इसके लिए स्टॉक जनरल में जाना पड़ेगा स्टॉक जनरल में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है अल्ट प्लस एफ सेवन चल देखे बाउचर में जाएंगे हाँ।, हाँ तो मान लो यहाँ अगर सेल्स बाउचर में है तो ऑल्ट के साथ एफ सेवन प्रेस करो आ गए ना जनरल ये तो जनरल बाउचर में आ गए हम अब आए ठीक है तो यहाँ पे अल्ट के साथ F7 प्रेस करना है ठीक है अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम दे रहा है तो यहाँ पे किसी आइटम का नेम लेते हैं अब वो आइटम का नेम लेना जो गोडाउन में हो तो एसी हो गया ठीक है अब ये किस गोडाउन में है अच्छा क्वांटिटी दे रहा है अब किस गोडाउन में है साकेत नगर गोडाउन में है एक एसी की बात करेंगे ठीक है जिसकी कीमत पच्चीस हजार रुपए है अब इसको हमको ट्रांसफर करना है किस गोडाउन में ट्रांसफर करना है चलो आओ इधर आओ यहां पर हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं न्यू कॉलोनी गोडाउन में देखो न्यू कॉलोनी गोडाउन है सी हो गया यहाँ पे न्यू कॉलोनी को डाउन है तो न्यू कॉलोनी में ट्रांसफर कर दू ठीक है तो ये देखिए ये जो है एसी जो है न्यू कॉलोनी डाउन में हमने क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया